Ben ritrovati a tutti, oggi vediamo insieme la fascia cardio di Garmin chiamata HRM eh, Run ed è eh, fondamentalmente una fascia cardio capace di, di le dinamiche di corsa ed è per questo che ho deciso di cambiare la mia eh, vecchia fascia cardio che oltre a, a, non avere la possibilità di monitorare queste statistiche era anche piuttosto scomoda in quanto piuttosto rigida soprattutto sulla parte eh, anteriore procediamo quindi con l'unboxing e vediamo cosa c'è dentro la scatola ovviamente c'è il manuale d'uso e eh, anche questo pratico volantino che eh, in pochi passi eh, descrive eh, ci dà le istruzioni come eh, poter usare la fascia praticamente come primo punto ci dice di sistemare e aggiustare la lunghezza della fascia in maniera tale che non sia né troppo larga e quindi da scendere durante la corsa né troppo stretta da non poter eh, respirare, poi che sia nella posizione corretta eh, e non a, rovescio e dopodiché ci indica come fare la corretta manutenzione, quindi, quindi sciacquare la fascia ogni qualvolta finiamo il nostro allenamento o addirittura dopo sette allenamenti lavarla, ovviamente eh, non in lavatrice ma andiamo avanti vediamo cos'altro c'è eh, ovviamente ci sono le solite eh, indicazioni relativamente alla sicurezza ma poi c'è il manuale d'uso in diverse lingue incluso l'italiano che vedremo dopo se ci rimane tempo adesso sono curioso di procedere con l'unboxing per cui procediamo a vedere cosa c'è dentro la scatola questo penso sia parte della fascia probabilmente per allungare la lunghezza della fascia in caso ce ne sia di bisogno eccola qui eh, la fascia devo dire che è davvero molto soft al tatto e eh, ovviamente il sensore è un po' più spesso rispetto alla mia precedente fascia cardio per quanto riguarda la chiusura è molto, è molto semplice come vedete c'è anche un pezzo di plastica che ci protegge dalla, dalla, chiusura in maniera tale che non possa eh, dare fastidio sembra piuttosto robusta e compatta, soprattutto se la confrontiamo con la mia vecchia fascia cardio, molto rigida e anche più eh, ingombrante. Andiamo nel manuale a vedere la parte in italiano cosa, cosa troviamo, troviamo le principali indicazioni eh, relativamente al primo utilizzo, che abbiamo praticamente già visto. Nella pagina successiva vediamo le statistiche che è capace di eh, rilevare, che sono fondamentalmente se ma le vedremo direttamente insieme eh, su Garmin Connect dopo averla provata oggi e niente sulla pagina successiva ci sono le caratteristiche tecniche come ad esempio eh, relativamente alla batteria che è di 3 volt la cui durata media è di circa un anno eh, il range di, di temperatura in cui il sensore continua a lavorare bene fondamentalmente dai meno 10 gradi ai 50 gradi Mm, se ci pensate bene non è neanche così tanto. Poi c'è la parte della comunicazione, la connessione con l'orologio, praticamente utilizza un protocollo chiamato ANT più, quindi assicuratevi che il vostro orologio sia compatibile. Io utilizzo, sto utilizzando il Garmin 245 Music, vi lascio il link qui in alto relativamente alla recensione e che ovviamente la fascia cardio è impermeabile circa 5 procedendo ci sono le istruzioni per cambiare la batteria sinceramente mi sembra piuttosto macchinoso come eh, procedimento eh, soprattutto rispetto alla mia vecchia fascia cardio che, in cui bastava veramente eh, svitare l'alloggiamento della batteria usando una monetina qui bisogna staccare bisogna staccare la parte in plastica svitare le, le viti insomma abbastanza più abbastanza più complicato per cui mm non veramente un miglioramento. Vediamo adesso come connettere la fascia cardio al nostro orologio eh, tramite la funzione aggiungi un nuovo sensore. Aspettiamo un attimo che si connetta ed ecco qui, è connessa, veramente, veramente veloce. Questa procedura non deve essere ripetuta ogni volta, eh, in quanto poi l'orologio si connetterà automaticamente alla fascia cardio l'unica cosa che mi sento di sottolineare è che eh, bisogna fare attenzione ehm, ogni qualvolta eh, prima di iniziare a, cor a correre che eh, la fascia si sia effettivamente collegata all'orologio e, e, ci dovrebbe essere anche un uh, bip di notifica a uh, segnalarvelo. Ecco. Fascia cardio indossata, non dà particolarmente fastidio come la vecchia fascia calda che vi ho fatto vedere prima non si vede tantissimo anche il sensore è abbastanza più spesso rispetto alla precedente niente adesso facciamo una corsetta e dopodiché vediamo qualche grafico insieme a dopo ciao ed eccoci qui a rientro eh, dopo una corsetta e qualche allungo eh, vediamo subito qualche grafico insieme, vediamo di vedere quale, eh, come vengono rappresentate su Garmin Connect le nuove statistiche relativamente alla dinamica di corsa, che sono effettivamente quelle per cui eh, ho, ho preso questa nuova fascia cardio. Beh, guardando il grafico si parte dalla lunghezza del passo, misurato in metri, Uh, dopodiché c'è il uh, rapporto che ho letto, uh, dovrebbe essere il rapporto costo di oscillazione verticale rispetto al beneficio dell'istanza percorsa c'è poi il bilanciamento del tempo di contatto eh, con il suolo tra il piede sinistro e il piede destro e, eh, e poi è possibile anche probabilmente inserire nei grafici il tempo di contatto al suolo ed anche la cadenza. Per ognuna di queste metriche la Garmin ha condotto delle statistiche e eh, praticamente definito delle, delle zone, delle aree eh, particolari per ciascuno degli indicatori che abbiamo appena menzionato. Per esempio nel caso della cadenza, più alta è la frequenza e meglio è, eh, una buona frequenza target potrebbe essere intorno ai 180 eh, passi al minuto che qui quindi sarebbe rappresentata dalla zona in blu per quanto riguarda invece <clears throat> il rapporto verticale che come vi ricordo è il costo dell'oscillazione eh, verticale rispetto alla distanza percorsa eh, ovviamente i runner migliori hanno un rapporto eh, decisamente più basso in quanto riescono a percorrere una distanza più lunga a dispetto di una inferiore oscillazione verticale eh, per cui in questo caso sarebbe meglio stare nelle aree tra il, il verde e il blu almeno, almeno il verde ecco. Per quanto riguarda la parte di, della percentuale del tempo di contatto al suolo in relazione tra il piede sinistro e il piede destro, eh, devo dire che questo è uno dei, degli indicatori che mi interessano di più in quanto è possibile capire se la nostra tecnica di corsa ha qualche problema e quindi eh, cercare di correggerla eh, il prima possibile per evitare infortuni. La differenza dovrebbe essere la minore possibile ovviamente per cui dovremmo stare nell'area indicata, nella zona indicata in, in verde. Durante la corsetta ho voluto fare un eh, chilometro un po' più veloce per eh, confrontare appunto il eh, tempo di contatto eh, al suolo e anche per confrontare il bilanciamento eh, rispetto a una corsa lenta ed, una, ed un ritmo un po' più veloce. E come si vede da, dai grafici se li sovrapponiamo correndo a un ritmo eh, lento sono piuttosto bilanciato e questo è il mio eh, tempo di eh, contatto al suolo ma non appena eh, incremento il passo si vede subito che eh, mi sbilancio un po' per cui c'è un piede che spinge più dell'altro eh, e insomma eh, tendo ad uscire dalla zona verde ed entrare nella zona eh, arancio che non è proprio quella eh, indicata come ideale da Garmin è proprio questo il supporto che stavo cercando da questa fascia, in quanto qui a Vienna non ho molta occasione di poter eh, incontrare eh, il mio allenatore, eh, facciamo tutto spesso da remoto e quindi eh, diciamo questo mi aiuta a capire se, ho, eh, se la mia tecnica di corsa ha qualche problema. Per rispondere alla domanda di Enrico relativamente a quale sia la differenza tra la fascia cardio e un normale eh, sensore pod, ci ho guardato fondamentalmente eh, praticamente le statistiche eh, sulle dinamiche di corso sono praticamente le stesse eh, il prezzo del sensore pod è eh, di una ventina di euro in meno rispetto alla fascia cardio eh, ma la cosa positiva eh, soprattutto se non si è abituati ad indossare la fascia cardio è che i sensori pod possono essere connessi all'orologio direttamente e per cui potete rilevare le vostre dinamiche di corso senza indossare la fascia cardia. Ecco, questo è quello che eh, sono riuscito a trovare, spero che sia di aiuto. Da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la fascia cardia, vorrei farvi una domanda ed è praticamente quanto spesso voi utilizzate eh, la fascia cardio nei vostri allenamenti, se la utilizzate solo negli allenamenti più intensi o se, lo, eh, o se la utilizzate anche eh, nella corsa lenta. Passando alle conclusioni direi che eh, sicuramente rispetto alla fascia cardio precedente eh, questa è molto più comoda per cui eh, la potrò utilizzare molto più frequentemente. Devo dire che davvero non ho avuto problemi durante eh, la corsa oggi. Avere le dinamiche di corsa ovviamente come, eh, come ho già detto può aiutare a capire se ci sono problemi sulla tecnica di corsa, a volte dopo allenamenti veramente intensi può eh, succedere che eh, ci siano dei eh, sbilanciamenti e quindi direi che eh, è molto importante saperlo per correggerlo e quindi magari eh, fare prenotare una visita al fisioterapista per capire eh, quale sia il problema oppure insomma fare delle sessioni di stretching un po' più lunghe in maniera da evitare diciamo, infortuni. L'unico aspetto negativo di questa fascia è che il sensore non può essere sganciato dalla fascia e soprattutto se si usa la fascia di frequente probabilmente sarà soggetta a usura e più sarà usurata più vi darà fastidio e quindi eh, non potrete cambiare solo la fascia ma dovrete cambiare tutto. Eh, so che ci sono delle nuove fasce Garmin eh, dove il sensore mh, mm, può essere rimosso però eh, ho fatto fatica a trovare quella che è capace di rilevare anche le dinamiche di corsa. Se voi eh, riuscite a trovarla, magari eh, sarebbe bello poter condividere il link qui eh, eh, nei commenti, in maniera tale che tutti possono essere informati relativamente eh, a dove acquistare questa fascia. Con questo è tutto, io come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao!